Oh, yan. Re bali, ito, recap na yan. Part 2 yan. Di ba? Uh, hanggat mari, pinutol puro yan. Hindi ka ba kinakabahan nung nandun ka? Nung pagbaba ko nga ng ano, pagbaba ko ng van sa Manila Airport, parang nangako ako ni Robot, nagpasok ko dun sa ano, entrance. Anong mission mo? wala, nag-automatic na ako na kung ano yung dapat kong gawin. <laughs> Anong focus mo? Ano, makarating ka dito? Oo. <laughs> hindi ako maligaw. Hindi ako maiwan ng ano. Ayun, nasa Japan na kaagad. Dahil recap lang naman yun eh. Ayun yung sa part 1. Yun yung gano. Ayun, after 4 hours. Mga 4 hours yung lahat yung biyahe. Ganap mo gano'n. Eh. Mainit sa loob ng ano, airport ng Japan. Japan yan? Mm-hmm. Ba't wala akong nasulat, nakitang sulat yata ng Japan doon sa eh, loob ng airport? Ang dami ng tao dyan eh. Yan, yung malaking airplane na, yan na. LA, ano yan, Japan to LA, di ba? Yes. No, Japan. 8 uh, ah. hours? 8 hours lang? Hindi, 12. Mga 9, 10 yata. Mga, oh, 12, mga 12 siguro. 12 yun. Oh, ano direct flight yun from Ay, Japan. Ay, pinakamatagal na flight eh. Yeah, of course. Tatawid ka ng Atlantic Ocean eh. Open Sesame. Mm. Laki nga eh. Oo, oh, yun no? Late nung ano yun. Laki ng airport ng Japan, no? Sa tabing dagat din sila. Eh. Kala mo talaga eh, no? Pero gabi yun eh. <laughs> Hindi umaga. Ayun na, yung gabi naman na, yun, eh, no? yung nakasakay na, na-aboard ka na sa, yung pagkain, yung masarap. <laughs> ano ba kasi pinili mo? yung ano lang, edible, tsaka yung madaling ano. Yung sumakay ako akong Korean, first time ko may Korean, magandang airline ko, sarap ang pagkain. Yan na, LA na, oh, ha? LA! Yeah, recap lang naman yun eh. Paikot-ikot ako. Itong, itong pinakakuan dyan eh, yung Yun yung sa part 1, doon nagtapos. Ito na. Nasa ka rin. Ano? ano sa ano? Nasa LA na. Nasa LA na lang. Papunta ka lang sa Antonio. Napikot-ikot ako dun. Dahil ni ano? Bakit naligaw ka? Hindi ako naligaw. Ano lang, Daw mapaniwala na ano, pupunta pa pala ako sa kabilang ano, alam mo yun. Yung building, di ba? Di ba pinagkuha natin yun? Yung nag-usap tayo doon? Nung... Yeah, pero oh, yun na, yun na isa part 2. Ang <laughs> tatay kong kalbo. Hindi pa rin ako ano yan. Fully awake. Ah, Shine bright like a diamond. <laughs> oh yeah. Nagbilo ka pa, hindi lang siya nagbigilo. Nigid na pa rin ako. May sakit ka eh. Fireworks. Malit lang airport niya pero okay naman. Malangan tao eh. Mm. Ay, ano eh, alangan yung oras eh. 11. Mm. 11.14 nakarating ka. Oo, tama yan. Eksakto yung time na yan. Paano siya sabihin? 23, Yeah, ganun. yeah, hey. Ito ginamit ko yung cellphone ko pang video. Oo. Ang galing. Anong hoodie? Hindi kita nakilala. Galing na namin na calls. Let's go. Ano tayo? Konti na lang, no? Sabi ko na makikita ko to eh. Dito nakakapasok, no? Sumusundo. Hindi ko alam. Hindi kasi pa makilala, tinitigan ko kasi hindi ko. Ay, no, hindi mo makilala, sabi ko. Oo. Sabi ko, wag, mag, na ako magsuot ng sombrero para di ako makilala. Ay, para makilala agad ako. Makita kalbo. Kaya nga, hindi ko nakilala. Kahabil yung bag na yun. Nasaan ba yung bag na yun? Nandiyan pa? Hmm, sira na. Ano? Mura lang kasi. Tsaka madami kasi ako nilalagay sa bag eh. Tama lang yung pagkakaano, kaya lang hindi na ano no. Sana yung yung yung GoPro dilapag ko sa isang lugar yung nakikita tayong buo sa sulok. Kala ko. <laughs> na ano yun eh, hindi ko alam na nagkaganyan yung GoPro eh. Napindot ko yung ano, time-lapse ba yung tawag doon? Yeah, time-lapse, right? Mm-hmm. Oo. Na time-lapse. Na time-lapse eh. <laughs> Buti ginamit ko yung cellphone ko. Naisip ko na rin yun eh. Mamaya magloko yung, ano, yung, yung GoPro. Yung isang camera. So may backup na camera. Mm-hmm. Maliit na talaga sa akin nun, yung suot kong, yung pants na suot ko dyan, maliit na ngayon. Diba ang ganda? Like, ang sikip tas ang liit. O, tumaba ka. Ayun na. Oo. Ayun o. Gulo, gulo ng Nice, apartment. okay. Hanggang ngayon pa rin, magulo. Yung pating ko, kala ko kukon muna eh. Kating ko, ba yung ganyan ka? Kating ko na dala ko. Hindi, kala ko, akala ko kukunin. Akala ko kukunin din sa may, ano, LA. Hindi kita lapit yun, Rob. Kaya nga. Eh. Okay na. Tayo ka dyan. Picture ka ta. Hindi pa gano'ng malamig yan. Pero eh, malamig na. Malamig lang siya, pero mainit yan. Sa labas, di ba? Dahil yung ar... Susubit tayong dating, oh. malusog ang ate mo. Guys, ay yung ano ka. Wow. Wow. 90% food. Nagmamasa ako kasi trabaho din. Oh, galing ah. Kaharap yung mga COVID patient. Nag-graduate ka na pala ng Pero vaccinated ka naman yan, di ba? Hindi. Ay, hindi pa? Oh, nga, shoot. Thankful na ako. Pag-alagala ako sa Pinas, hindi ako nakasagap ng COVID, di ba? At saka, at saka dito. Diba? Ilang... Hindi ka nagka-COVID. Mm-hmm. Kahit ba meron ko balik-balik sa hospital. Oo. Panay COVID ang karap namin, Tita Tercy sa ako. Excuse me. Wow! <laughs> Junior high school. Junior ba yun 10? Yeah, junior yun. Tapos yung ta tinatawag na senior high school sa Pinas, 11 tsaka 12. Ano ito yung mga dry fish natin? Tsaka yung ano yun? hindi na sa'yo, andi pala. Eh. Oh, hindi na. Unboxing. Hindi tayo siya. Unloading. Unloading pa sa lubong. Unloading and boxes. Hi guys. Hi guys. YouTuber Hi guys. Hi guys. Landing na. Okay lang yan. Dami na yung tigat. Mapin. Nakadating ko lang. Hindi na binata kami siya. Okay na lang. Ano natin straight sa kanya. Ito. Tignan mas mo, wala nang nasa Manila ka? Ilang ka magpalit na mas? Dalawa. Bawat sakay ko ng aeroplano, nagpalit ako. Oh, okay. Saan mo, saan, saan mo kinukuha yung mas? May baon ako. Ah, may baon ka. Yung binili ng mami. At saka na nagbibigay din naman sa airport, di ba? Mm. Meron din. Yeah. Marami sa airplano din. Storage. Hmm. At least, ayan, nakatambak dito. Yung mga basura, oh, mga kalakal. Nakatambak na. Kailangan may dispatch siya. Ha? Pwede rin. Pwede rin. Pwede. Pwede. Oo. Hindi ganun may Hindi ganun may Oo, yung pinag-usapan ko, iko-quarantine ako dyan, no? Walang quarantine, quarantine. Sino yung sabi ng quarantine? Mami, Tekan, no, di ba? Um, sa Philippines yata, kanya-quarantine, no? Mm-hmm. Kasi lumalapit kami sa COVID, eh. Iya, rasa baptis kontawanya nanti daga sa ganda. Anong tawag din sa puting yan? Nah, ini. Ini. yung Hmm? Araro. Araro Iya, araro. oh Sa... Araro. O pwede rin, araro. araro yung inaan yun sa buko, di ba? Lega araro. Lega araro. nag ini Kumakain araro araro. Araro. Sorry. Ano daw? niya pa. Ah, oo, oh, yung vaccine kong sabay-sabay tinusok sa akin. Ano ah, yun? Sa Pilipinas pa lang? Yeah, sa legs. Kala masakit yung sa legs naman pala. Sa looks, di ba? Mm -hmm. Sa looks. Yeah. Di masakit. Kaya pag dating mga mag-luto, ganun di ba? Di ba siya ano ba hap Ano, tsaka ba't gano'n nga pa? Eh, meron ka naman ng... Pinakita naman yung record mo, di ba? Mhm. Kumbaga parang mga ano yun. Kaya dapat updated sa film shot. Nagtimbang ako bago kumain. Eh. Ano timbang mo? nga, bago, bago kumain, nagtimbang ako, 108.24 pounds. Patanggap ka din pala niya eh. Tumaas ka din pala eh. Nagulat ako parang ang liit na. Eh. Ha? Parang ang liit na. Nagulat ako. Ako? Mm-hmm. Parang lumit ko. Eh, tumakad ka eh. Lumaki ka ni. Eh, nung iniwan kita ganito. Ganito ka lang. Eh. Tumangkad daw ako. Ini iniwan kita nung 2017. Dito ka lang oh. Ganyan ka lang kalit. Ah, pa- paano ka natulog? Diretso lang? No, oo, di try kong ganyan, tapos ganyan. ganyan. Kasi nga, hindi ka ako makahinga sa kanan ko. <laughs> Ilalaki yung mabaho. hindi. Yung masyoko. Yung motor na yun. Ito babae. Hindi naman sa ginajudge ko siya talaga hindi lang gusto ng ano, ilong ko. Yung malakas yung pang-amoy ko, di ba? Sobrang lakas. Naka-face mask na ako nun ah. Ang lahi. Huwag na natin Huwag na. Huwag na natin sabihin. Dito ang harap sa kabila, sa lalaki, mabango pa siya. Maintindihan Kaso lang na, kantakot kababayan natin yun. <laughs> ano sa akin, torture sa akin yun eh. Sabi ko sa utang ko, never na ako magpwesta sa gitna ng aeroplano. Nung una, hindi ko nakilala yung bag ko. <laughs> yung maleta ko. Kasi ano yung magkakasunod yun, ito malaki-malaki, tapos ito maliit-maliit. Tapos yung akin nasa pagitan talaga, yung tatlo. Kaya nag-graduate nag ako sa tanungan. Tapos nakita ko dead end na doon. Parang, parang tinanong. Sabi ko, we're gonna plan my baggage. Uh, Tapos tinignan niya yung boarding pass ko. Oh, you should go to Terminal A. Chu, chu, chu, chu, chu. Hindi, alam mo na kagad. Sinabi. Madali lang naman. Hindi mo makakakilala. Oo, kaya dapat pag yung mga baleta na Nakita ko yung lipod eh, yung akin. Hindi ka yung kahit anong para yun yung identification yung iba. Mamaya ako na i-update mamaya dito kapag alas mali. Yeah, pag Oo, dapat may ganun. Para ka kahit Doon ako yung sa may electric litan nyo eh. Sa? Electric guitar. Oo, yun yun. Magagamit yun. Gawain ko lang. Oo, oo. Gawa lang. Yan. Nakakiligi ng mga masakwan. Speaker mo kaya ate? Eh. Yeah. Oh, parang sigot ka eh, sabi. Parang nag-iipin sa'yo. Naka-brown rice sila. Masuko pa na yung matalagyan sa'yo. Eh, oh. Okay, ang sarap. Parang ka na lang. Parang na lang ganitang sasasin mo. Puro na rin nasasabi ni Tintin kapag nakita. Hindi, hindi. Pakita mo yung puro. Puro. Pakita mo puro. Lalo maglalaway si Tintin nun, saka yung, ano pa yung paborito ko Tintin? Ano yung mga gusto ko dito sa mga madalang galing Pilipinas? Matawag ko, taba. Taba ng... Talangka. Talangka. Sarap na sarap. Sarap na din. <laughs> eh, eh, kumuha ng ticket. Punta ka dito, Tin. Mal- dito lang ba? Mabalo ka na lang pa ba tayo pumunta dyan? Wala bang parang pumunta sa Wala. Dito, dito ka na ikaw quarantine. Wala man silang binigay na parang natin sa ganyan-ganyan. Ako ang quarantine din lang. Pagkakita kayo lang din. Bukutan na rin ako. Hindi alam niyo yung girl ko. Oras na parang pumasok. Ganyan yung oras pasok. Kaya nakita ko. Ay, eh, ano oras na? 1.45 pa lang? Alaman eh. mo ng bagong yan yung steak. Masarap. bagong eh. Pagkaluto ko ng bagong sugat na kapit na yun. Pinababa ko pa nga eh. Kapatid si Mike, pinapapasin ko. Tama. Dami? Ito akin na ito, kumakain naman kayo ng gano'n nila. Para kayo may Ayun lang yung tikman. Dati, tikman mo yung ano. Dati. Kumain na kayo. Tikman ko. Eh. Ay, kumain ka na. Uh, parang wala akong gana eh. Excited pa ako eh. Oo, <laughs> ah, wala na. Hindi pa ako pariwanista eh. Hindi, gabi na. Bakit mali? Hindi ako paniwala eh. Hindi eh. Sabihin niyo yung mukha niyo ni Bea, parang isa. Parang kayo pinagbalat na, pinagbalat na buong. Lumit nga yung dada eh. Eh, tumangkad ka eh. Oo, kala ko pinagbalat na buong ko. Ah. Yung ending ng video namin, tama na sobrang Sobrang haba na. Ano, kwenta haba. Ang dilim natin. Maliwanag yan? Ang dilim! Akong bahala. Huwag ka na. It's a wrap. Yeah. Oh, magbabay na. Sasabihin mo, mag-subscribe sa, sa channel ko. Yeah, subscribe for more upcoming videos niya. One, cut! Please subscribe to my channel. Please! Libre lang! <laughs> Ba? End mo na. Okay, end na natin yung part 2 nung, nung travel mo. Naka eh, isang taon at uh, one year and two Ama, months. Ang dami sinasabi. Mag magbababay na lang tayo. Puputulin nga to eh. Puputulin. May kaya nga may editing na tinatawag. <laughs> Okay, one year and two months and how many days? 15 sabi mo kanina. 16 days. 16. 9. 26 na ngayon. Kung magpa-vlog ka, di mo kailangan perfect kung ano yung Ayan. natural. Kung ano yung natural, siya mong ilabas. O, di ba? One year and two months and how many days? 17 days, I think. Yeah, 17. Right? Okay. O, sige na. It's a wrap. Tama na, mahaba na naman, no? Wala, bo bo- boring na boring na yung manonood. Ayan, ayan na ba yung ilalagay mo? Hmm. Subscribe you must. Like or like it not. There is no try. the bell to ring Forget Not.